Hartlik welkom. Ons praat oor getuienis en die belangrikheid daarvan dat elke Christen geroep is in hierdie wêreld om die lig uit te dra. Ons besef baie keer nie die erns van die Bybel oor getuienis nie. Ons dink dit is maar opsioneel vir sekere mense wat nou baie kan praat of mense wat nou in 'n posisie is soos 'n kerkraadslid of 'n pastoor of 'n predikant hulle moet getuig, maar ons verstaan dit nie altyd dat dit eintlik deel is van elke Christen se lewe. Dat jy nie kan sê dat die lig in jou hart aan die brand gesteek is en jy hou dit toe. Jy steek dit weg. Jy wil dit nie wys nie. Dat die Here in jou hart 'n fontein van lewende water oopgemaak het Ons verstaan nie dat dit beteken eintlik dat dit moet uitborrel en ander hierdie water laat ontvang en die seën van die Here ook deur jou beleef nie. Hoe gaan mense weet van die Here as ons hulle nie vertel nie? Hoe gaan hulle weet wat is die pad na die hemel as iemand hulle nie verduidelik nie? Hoe gaan mense verlos word van sonde as iemand nie vir hulle verduidelik dat Jesus vir hulle sonde gesterf het. Hoe kan mense gered word as hulle nie hoor van Jesus nie? Dis presies wat Paulus skrywe aan die Romeine. As hy in Romeine uh, ek lees vir ons saam vers 10 Ag hoofstuk 10 Romeine 10 saam lees hier vanaf vers 13. Hier staan: Want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Maar hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek, wat praat? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan ook geskrywe hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Hier is die aanmoediging dat jy moet weet jou voetstappe moet die voetstappe wees na mense wat die Here soek en die Here nie ken nie en wat nog nie verlos is van sonde nie. Dis deel van ons uh wapenrusting skryf Paulus aan die Efesiërs in hoofstuk 6 wat hy sê trek aan die skoene van die bereidheid vir die evangelie. Dis hoe ons staande gaan bly deurdat ons aanhou om die evangelie uit te dra dat ons ja dat ons ons tekkies aan het. Ons evangelie skoene aan het dat ons besig is om na mense te beweeg. As jy weer jou skoene aantrek, uh of dit nou vanaand of môreoggend of wanneer ook al is, as jy skoene aantrek, moet jy dadelik daaraan dink. Waar wil die Here hê moet hierdie skoene vandag loop? Waarheen moet ek gaan? Na wie toe moet ek stap? Want hoe gaan die wêreld weet van Jesus as mense hulle nie gaan vertel nie? Hoe lieflik is die voetstappe van die wat die evangelie van Jesus na mense toe bring. Weet jy, dis die beste nuus wat daar is. Daar is nie beter nuus vir iemand. Almal van ons is sondaars. Almal van ons is onder die oordeel van God se sonde. Almal van ons as ons nog nie van ons sonde verlos is nie, gaan in die ewige oordeel gestraf word vir ons sonde en ons ongehoorsaamheid teenoor God. Watter beter nuus kan jy hoor as dat daar vir jou vergifnis is? Dat jy verlos kan word van sonde, dat jou skuld van jou weggeneem kan word, dat jy die ewige lewe kan ontvang. Is dit nie wat iemand lê sterwend en hier kom iemand en hy het die geheim, die medikasie in sy hande. Gee dit vir hom en hy gaan lewe. Gee vir hom hierdie inspuiting en sy lewe gaan verander. Jy het die middel van die ewige lewe wat die dood kan teëgaan. En jy dra dit nie uit nie. Jy gee dit nie vir mense nie. Jy swyg daaroor, jy vertel nie daarvan nie. Hoe gaan mense gered word sê die Bybel as hulle nie hoor van hierdie medisyne nie? Hoe gaan mense gesond word as hulle nie hierdie medisyne kry nie? En daarom is dit belangrik dat mense hiervan bewus moet wees en hulle gaan alleen weet van die medisyne as iemand hulle vertel. En daai iemand is ek en jy wat na mense toe moet uitreik. Ons sien mense van buite af. Ons sien hulle uiterlike. Ons dink dit gaan goed met hulle. Maar waar hulle alleen is, besef hulle dat daar is in my hart 'n honger, 'n bekommernis, 'n sondelas, 'n skuldgevoel, Ek weet nie of my sondes my vergewe is nie. Ek het al gesê ek is jammer. Ek het al probeer goeie dinge doen. Ek het probeer om sonde uit die pad uit te kry en dit nie weer te doen nie. Mooi godsdienstige dinge te doen. Maar ek het nie sekerheid of my sonde al weggevat is nie. Totdat Jesus in my lewe inkom en hy die sonde wegvat. Hy my verlos. Sy genade, liefde my kom oorrompel en my verander dat ek vry is en dat ek weet my sonde is my vergewe. Daarom stap Jesus op hierdie aarde toe hy hier was. Stap hy daar na die viswaters na twee broers toe en hy sê vir hulle: Los julle nette. Los hierdie lewe van visvang hierso om geld te maak en in die fabriek al die vis in te kry en 'n besigheid te bedryf. Volg my en ek sal julle vissers van mense maak. Dis die mooi boodskap van Matteus 4 vers 19 wat ons lees. Waar hy sê: "Kom agter my aan en ek maak julle vissers van mense." Dis wat gebeur het. Ons sien hoe dat Petrus byvoorbeeld agter Jesus aangestap het en hoe dat Jesus vir hom gestuur het en hoe hy op Pinksterdag staan en preek en 5000 mense kom tot bekering. 3000 mense kom tot bekering later aan. Groei hierdie getal aan en dit word 5 en dit word meer en meer. Petrus vang nou visse. Mense. Hy's 'n visser van mense. Ek my al verkyk aan mense wat uh, daar by die see op 'n rots staan. Hulle staan vir ure daar. Hulle gooi die een stuk aas na die ander met 'n sinker in die see hak, sit vas, trek uit weer van voor af. So hou hulle aan en aan en aan totdat daar 'n byt kom en hulle vis uittrek. En dan is alles die moeite werd. Die vraag is: Dis vissers van visse. Is jy 'n visser van mense? Is jy bereid om aan te hou, ure te staan, te bid, aas uit te gooi, met mense te praat totdat hulle uiteindelik by iemand kom wat gereed is en wat jy na Jesus toe kan lei. Is jy 'n visser van mense? Dis hoe Matteus se evangelie begin. Hy begin deur te vertel van mense na wie Jesus gekom het en vir hulle gesê het: "Volg my. As jy my disipel, my volgeling wil wees, maak ek jou 'n visser van mense." En dan sien ons draai hy om En dan stap hulle agter hom aan. Hulle los hulle net, hulle los hulle skuite, hulle los alles en hulle volg vir Jesus. En aan die einde van Matteus in hoofstuk 28 vers 19, dan staan daar, skryf Matteus dat Jesus sê: "Gaan nou." Vroeger het hy gesê: "Kom, volg my." En nou sê hy: "Gaan." Dus toe Jesus hemel toe gegaan het, hemelvaart, uitstorting van die Heilige Gees, nou is die opdrag: "Gaan." Hierna het ons die opdrag om soos Jesus in hierdie wêreld uit te reik en te gaan na mense wat hom nog nie ken nie, nog nie van hom gehoor het nie, nog nie van sy vergifnis en sy liefde weet en hom nog nie ervaar het dat hy hulle liefhet nie. Dis die boodskap wat ons het en ons as ons dit nie vertel nie, gaan hulle dit nie hoor nie, gaan hulle nie verander nie, gaan nie verlos word nie. Daarom het ons 'n opdrag van die Here om te gaan. Gaan na al die nasies toe. Maak mense my disippels. Gaan vertel hulle hierdie boodskap, leer hulle die verlossingsboodskap, leer hulle van Jesus se liefde en sy vergifnis en bring hulle in sodat hulle my volgelinge kan word. Gaan maak mense my disippels, my volgelinge. Dit is 'n opdrag nie net vir die 12 gewees nie. Dit was die opdrag vir elke Christen. Daarom lees ons dat dit was die boodskap wat elke Christen uitgedra het. Daarom dat ons sien dit die rede is waaroor die Heilige Gees gekom het. Die Heilige Gees is uitgestort juis om ons toe te rus om getuies te kan wees. Die Heilige Gees het nie gekom in eerste plek vir snaakse belewennisse of ervarings of manifestasies of dinge wat ek oor kan praat oor myself nie. Die Heilige Gees het gekom om die werk wat Jesus gedoen het te laat realiseer in mense se lewe. Die Heilige Gees het gekom om ons toe te rus om getuies te wees. Handelinge 1:8 sê en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Die Heilige Gees wil jou lewe kom oorneem, kom vervul, kom beheer sodat jy 'n getuie vir Jesus kan wees. Hy wil jou lewe kom oorneem, jou kom bekragtig, vir jou sy gawes gee. Die Heilige Gees wil vir jou woord van wysheid gee, van kennis, 'n profetiese woord, onderskeiding dat jy kan onderskei tussen lig en duisend, is wonderwerke, genesing, tale. Hy wil die gawes vir jou gee om jou toe te rus om 'n effektiewe getuie vir Jesus te wees. Wil jy vir Jesus gehoorsaam volg? Dan moet jy gaan. Hy stuur jou. Hy stuur jou na mense soos wat hy hier op aarde was. Was hy die ene wat geloop het na 'n man wat bo in 'n boom gesit het en van gesê het: "Klim af, Saggeus. Ek wil vandag by jou huis tuis gaan." Nou staan aan Lukas 19 vers 10 want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Dis die doel van Christendom. As jy Jesus wil volg, dan moet jy gaan na die man wat in die boom sit. Moet jy vir hom gaan vertel van die vergifnis wat daar is. Want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Daarom stap Jesus, staan hy op en hy stap na daardie vrou by die put van Sigar toe. En hy sê vir haar: "Ek wil vir jou die water van die lewe gee. Kom, ek wil vir jou gee dat jy nooit weer dors sal hê nie. Ek wil jou die ewige bevrediging, vervulling en liefde en blydskap gee hier op aarde en ook as jy sterf hierna in die hemel. Ek wil vir jou die water van die ewige lewe gee." Dis waarom Jesus gekom het. Dis hoekom hy by sy hemelvaart gesê het: Nou het ek my taak volbring, hierdie offer gebring. Ek het die prys betaal. Nou gaan ek na my Vader waar ek aan sy regterhand gaan plek inneem en julle stuur ek nou in hierdie wêreld uit. Maar ek stuur julle nie alleen nie, want ek stuur my Gees om in julle te woon en by julle te wees om vir julle krag te gee, wysheid, gawes te gee sodat julle my getuies kan wees. En daarom skryf Paulus ook aan die Tessalonika gemeente en hy sê vir hulle ek waarsku julle Moenie die Heilige Gees keer uitblus. Moenie die Heilige Gees weerstaan nie. Want as jy dit sou doen, dan gaan jy keer dat God se koninkryk in hierdie gemeente kom. Hoe het hulle dit gedoen? Gewone lidmate het begin profeteer en begin sê so sê die Here en begin boodskappe oordra van wat die Here op hulle hart lê vir mekaar. En toe het hulle dit begin keer en gesê nee, en nou, ons ken dit nie so nie. Dis die dis die leier van die kerk wat moet praat en hy moet sê so sê die Here. Julle kan nie sommer God se boodskappe oordra nie. En toe sê Paulus van hulle pas op. Julle moenie die profeseë verhinder en die boodskappe wat God stuur keer nie. Want andersins as julle dit doen, gaan julle die Heilige Gees weersta. Hy gaan die vlam van die gees uitblus wil jy nie oop wees dat die gees kan kom oorvat nie. Dat die gees kan kom beheer vat van jou lewe sodat jy begin om die vlam van God se liefde in harte aan die brand te steek. Want dis sy plan in hierdie wêreld. Jesus het sy gees gestuur om ons in staat te stel om getuies in hierdie wêreld te wees. Uit onsself kan ons dit nie doen nie. Ons het allerlei verskonings as die Here vir ons wil gebruik. Ja, nee, maar ek kan nie eintlik nie en Dis nou nie my gawe nie en ek is nie eintlik 'n leier nie en ek kan nie goed praat nie. Omtrent soos Moses gesê het toe die Here Aaron vir hom gestuur het. Ons het allerlei verskoningsargumente. As die Here vir jou opdrag gee, dan luister hy na geen verskoning nie. En ons het baie verskonings en daar's baie redes hoekom mense vandag nie getuig nie. Hulle weet, elke Christen weet diep in sy hart ek moet 'n getuie wees vir Jesus. Maar hoekom is ons dit nie? Wel nou, baie keer is dit omdat ons nie getuienis het nie. Ons is nie seker of ons aan die Here behoort nie. Hoe kan ek vir iemand anders sê hy moet sy saak regmaak, maar ek weet nie of my saak met God reg is nie. Ek kan nie vir iemand anders van die hemel vertel as ek nie oortuig is van die hemel nie. As ek nie weet dat Jesus sondes kan vergewe nie, want hy het myne vergewe, sal ek mos nie met ander gaan praat nie. So daarom is dit die eerste tree. Dis wat die eerste Christene gedoen het. Hulle het nie 'n vreeslike kursus of opleiding gehad nie. Hulle het net gesê, "Kan ek jou vertel wat met my gebeur het? Kan ek jou vertel van Jesus wat aan die kruis gesterf het, wat opgestaan het en leef? Hy's hier. Hy kan nou in jou hart werk en jou lewe kom verander. Hy wil dit doen." En as jy hom vra, "Gaan hy dit doen?" En dan bid hulle saam, dan word hierdie persoon ook 'n volgeling van Jesus. Dis die evangelie. Dis die taak en dis die roeping wat ons het. Maar hoe word ons groot gemaak? Baie keer word ons groot met 'n idee, nee, dit is nie fatsoenlik om te praat oor die Here nie. 'n Mens loop nie met godsdiens op jou mou nie. Nee, man, moet nou nie godsdiens go so goedkoop maak nie. Mens mens loop nie met die Bybel onder jou arm en praat soos die sektes nie. Wat is dit nou met jou? Mens praat nie oor kerk en politiek. Dis nie goed wat mens nie oor praat nie. Mens praat nie oor die Bybel nie. Dis nie wat die dis nie wat ons leer in God se woord nie. God se woord leer ons dat ons soos Paulus vir Timoteus skryf en sê: "Jongman, moenie ophou getuig vir die Here nie. Moenie jou skaam vir hom nie. Moenie jou lig gaan wegsteek onder 'n maat emmer nie. Moenie minderwaardig voel of voel jy jy kan nie met met ander mense en met volwassenes praat nie. Moenie dat jou jonkheid jou terughou of enige verskoning nie. Nee Timoteus, verkondig die woord en vertel vir mense van Jesus tydig en ontydig. Daar's nie daar's net twee tye waar jy moet getuig en dis tydig en ontydig. Wanneer dit nou lyk of dit gelees of wanneer dit nou ook al moeilike tye is, elke kans wat daar is, benut daardie kans om oor Jesus te praat. Sal ons nie weer begin om te bid vir die Here en sê Here, maak my 'n getuie. Maak my oë oop. Ek trek die skoene van bereidheid vir die evangelie aan om vandag te gaan waar U my stuur. Maak my sensitief om raak te sien as ek 'n woord moet sê, as ek met iemand moet praat, as ek iets moet deel wat U in my lewe gedoen het. Maak my U getuie, Here Jesus. Baie keer het ons net nie geleer hoe om te doen nie. Ons weet nie wat om te sê nie. Ons weet nie hoe om te praat nie. Ons weet nie hoe om te begin nie. Ons weet nie wat is die evangelie nie. Dan bly ons maar liewer stil. Ons het nie opgegroei om te sien in die huis kyk hoe praat my broer, kyk hoe praat my pa, kyk hoe praat my ma. En ek het gesien hoe dit is die belangrikste ding in hulle lewe. Dis kristendom. Kristendom beteken getuienis. Vandat my pa Christen is, praat hy oralster en vertel hy vir mense van wat die Here in sy lewe gedoen het. Ek wil ook 'n Christen word sodat ek ook vir ander kan vertel, tydig en ontydig. So dis die boodskap dat die Here ons wil kom toerus uit sy woord en deur sy gees, maar dat ons gehoorsaam en gewillig moet wees en ons kruis moet opneem en hom volg. Want ons ou natuur gaan ons terughou. Hy gaan van ons honderde verskonings gee dat ons op die ou end dit nie doen nie. Dit was te bang is. Te bang waarvoor? Nee, net nou spot die mense my. Net nou lag hulle vir my. Ag nee, net nou hoe lyk dit nou? Wat dink die mense van my? Hulle gaan agter my rug skinder. Nee, ek sien nie kans vir nee, net nou gaan ek dalk in die moeilikheid kom. Ek bly liewer stil. Want ek is bang. Weet jy die eerste Christene het baie groter rede vir vrees gehad as ek en jy. Hulle is gevang as hulle getuig. Hulle is in die tronke gegooi as hulle getuig het. Hulle het met hulle lewe geboet. Hulle is met pik besmeer en aan die brand gesteek. En gesê toe, julle is ons skynende ligte in hierdie wêreld. Brand nou, skyn nou julle lig vir die Here terwyl dood gebrand het. Ons as martelare verbrand in die arenas vir die wilde diere gegooi. Hulle het rede vir vrees gehad. Hulle het geweet as hulle getuig gaan hulle familie teen hulle draai. Gaan hulle hulle werk verloor. Gaan hulle moet vlug vir hulle lewe. Gaan hulle hulle huis en hulle besittings moet verloor. Daarom het Jesus gesê as jy my wil volg, moet jy bereid wees om alles te verloor en my bo alles te kies. Want wat baat dit jou jy wen die hele wêreld en jy ly skade in jou siel? Ons het honderde verskonings. Ons is te bang Ons dink ook ons gaan moet beklei. Iemand sê vir my nee, maar ek hou nie van beklei nie. Dit is nie om te veg met mense as jy getuig nie. Getuig beteken net om die saad in iemand se hart te saai. Daai is my so wonderlik hierdie afgelope tyd gehoor van mense wat vertel het hoe hulle tot bekering gekom het nadat al 5 jaar gelede het iemand iets gesê. Paar maande gelede het iemand oor my pad gekom. En daai woord het in my hart gegroei en het saad geskiet en vrug gedra en nou is ek ook 'n kind van die Here. Verstaan jy dat getuienis is nie om net te preek vir mense nie. Dis nie om met mense te gaan baklei en te argumenteer en vir hulle te wil sê so en so en so en uh daaroor is jy verkeerd en daaroor is dit en daaroor is dit. Gaan nie oor 'n geveg nie. Gaan nie daaroor dat jy moet met mense beklei en hulle raak nou kwaad nie. Dit gaan daaroor om vir mense van die liefde van Jesus te vertel wat jy ervaar het. Wat jy leer in die Bybel. Ja, en dit is soos 'n tweestydende swaard en dit bring skeiding tussen lig en duisternis. So ons moet weet dat ons die woord van die Here moet saai in mense se harte. En al sien ons nie nou of die saad opkom nie, al beleef ons nie dat hier nou 'n wonderwerk gebeur het nie. Eendag hoor ons dalk, miskien eers in die hemel, dat daardie saadjie wat ek gesaai het daai dag het gegroei en ontkiem. En dis wat ons moet doen. Ons hoef nie met mense te beklei tot hulle oortuig is en sê, "Goed, nou hulle is nou verkeerd en hulle sal nou regmaak nie." Nee, ons moet reguit die woord in liefde vir mekaar verkondig en ons moet sê wat die Bybel sê. Ek sien dat dit die taak is wat ek in die Bybel van lees. Ek wil saam met jou 'n gedeelte lees in die Handelinge. Waar ons iets lees van die eerste Christene om te sien hoe dat hulle bereid was om te getuig ten spyte van vervolging en hoe hulle volhard het om die evangelie uit te dra. Ek gaan vir ons saam lees uit Handelinge 8. Ek lees vir ons vers 1. Ook Saulus het hierdie moord goedgekeur en daardie dag het daar 'n ewige vervolging van die gemeente in Jerusalem begin en al die gelowiges behalwe die apostels is uitmekaar gejaag en verstrooi oor die gebiede van Judea en Samaria. Daardie dag het 'n ewige vervolging van die gemeente in Jerusalem begin. En dan lees ek vir ons net weer vers 4 Die gelowiges wat uitmekaar gejaag is, het so ver as wat hulle gegaan het, die evangelie verkondig. So ver as wat hulle gegaan het, het hulle die evangelie verkondig. Nou kan jy sien wat hier staan, daar 'n hewige vervolging losgebreek. Paulus was deel daarvan op daardie stadium. Hy het gehelp om die Christene te vervolg te vang en die tronke te gooi. Hy het vir Stefanus laat dat stenig en doodgooi die eerste Christen martelaar wat gesterf het vir sy geloof en sy getuienis vir Jesus. Paulus het tot bekering gekom. Sy oë het oop gegaan. Die Here het sy sonde vergewe, hom vervul met sy gees en hom 'n getuie gemaak soos wat hierdie Bybelse Christene ons van lees. Hulle het gelowe geword En toe die vervolging kom, het hulle nie stil gebly nie. Het hulle nie uit vrees weggekruip en opgehou getuig nie. Hulle het eerder gevlug met hulle lewe en hulle het aangehou om die evangelie te verkondig. Want sover as wat hulle gekom het, of dit nou in Rome en Filippi en Tesalonika en Efese was, oral lees ons het daar gemeentes ontstaan. Oral waar hulle gekom het in Rome, het hulle bymekaar gekom en het daar 'n gemeente ontstaan. En so het die gelowiges geleer wat Paulus vir die Romeine skry, eh, Romeinse Christene skrywe. Dan sê hy vir hulle: "Julle moet weet as iemand die naam van die Here Jesus aanroep, gaan hy gered word." Jesus is die antwoord. Maar hulle gaan nie weet as jy hulle nie vir hulle vertel nie. So weet jy hulle is gestuurdes wat die evangelie boodskap moet uitdra in hierdie donker wêreld. As jy mooi gaan kyk wat beloof jy as jy 'n lidmaat word van die kerk. Jy beloof om die evangelie uit te dra. Jy beloof om vir die wêreld te gaan vertel van wat in jou lewe gebeur het. Jy beloof om 'n getuie te wees van die verlossing wat jy ervaar het in jou eie persoonlike lewe. Jy beloof om eh, nou dat jy 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus het, dit uit te leef en vir die wêreld onbeskaamd, onbevreesd te gaan vertel van hierdie wonderlike boodskap. Dis die kerneienskap van 'n gelowige. Dis kerklidmaatskap. Dis wat dit beteken om in die kerk te wees. Jy kan nie dink in jou dat jy 'n lid van die kerk word, maar jy is een van daai ons wat nie hoef te vertel nie. Nee, die eienskap van 'n ligdraer is dat jy word aan die brand gesteek om nie onder 'n maat emmer weg te kruip nie, maar op 'n standaard te wees en helder te skyn vir almal. Onthou, Jesus het vir jou gesterwe aan die kruis. God het jou lief. Dis die boodskap wat ons moet oordra. God se liefde. Maar dat sonde ons van God skei. En die boodskap van Jesus se verlossing aan die kruis is wat ons vir mense moet vertel dat hulle vir Jesus as die lewende opgestaane Here moet aanneem dat hy in hulle lewe kan inkom om hulle nuut te maak. As jy hieroor twyfel, wil jy nie nou vir die Here vra nie om in jou hart in te kom en jou sy getuie te maak. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ek weet U het my lief. U het vir my aan die kruis gesterwe. En ek erken dat ek 'n sondaar is en dat ek ongehoorsaam aan U is. Maar ek weet ook Here dat U aan die kruis vir hierdie sonde gesterf het en dat U my liefhet en ek maak nou my lewe, my hart vir U oop kom in Here Jesus, kom vat my sonde weg en kom woon in my deur die Gees en maak my 'n nuwe mens wat sal getuig en 'n fontein wees wat oorloop. Dankie dat U my hoor want dit is U wil. Amen. Glo dat die Here jou gebed gehoor het. Dit is 'n gebed volgens sy wil. Hy het ingekom. Hy het jou sonde vergewe. Jy het 'n getuienis. Sy Gees woon in jou en gaan jou help om 'n getuie vir hom te wees. Die MPA fokus daarop om leraars en gemeenteleiers te ondersteun, te begelei en op te bou vir die eise en uitdagings van die bediening. Die MPA reël 'n 3-dag konferensie by Moreletta Park om leiers van alle denominasies vir 'n tyd van rus en toerusting bymekaar te bring. Besoek ons webwerf by www.morelettapark.org vir meer inligting oor toeristingsgeleenthede.